нас возникла проблема по выплатам страховых сумм со страховой компании, ввиду того, что отсутствуют у вас спиленные документы, в частности, свидетельство регистрации вашего автомобиля. В этом случае вам необходимо обратиться в органы ГИБДД, получить новое свидетельство регистрации вашего транспортного средства и предоставить для выплат страховой компании. В этом случае